3曲目は地元秋田の総取曲「宮坂秋田」という曲で皆,、えー、皆様とこのお祭りを盛り上げていきたいというふうに思っておりますので応援お手拍子のほどよろしくお願い申し上げますそれでは参ります好奇心レイよろしくお願いします宮坂秋田構えて Break. 応援に感謝申し上げますありがとうございましたそしてご協力いただいた皆さん応援のほどありがとうございましたどうもありがとうございました、えー、この後グフ天井にも参加され